And the Lord is saying, I Pan mówi, prepare yourself. Przygotujcie się. I'm inviting you to prepare yourself. Ja zapraszam ciebie do okresu przygotowania. There is a season coming to Europe even now. Nadchodzi do Europy sezon, czas, nawet w tym momencie. Where many people in Europe will be in deep despair. W którym Wielu ludzi w Europie będą w desperacji. Many things are going to be shaken over the next 17 months. Wiele rzeczy przez następne 17 miesięcy zostanie potrząśnięte. Many terrible news will be heard about Europe. O Europie będzie się słyszeć bardzo wiele okropnych wiadomości. Many lives are going to be shaken. Wiele żyć będą potrząśnięte. People's heart will begin to be in despair. Ludzie z serca będą się trwożyć. People will not know where to look anymore for hope for the future. Ludzie nie będą wiedzieć, gdzie szukać nadziei na przyszłość. But the Lord is saying, I'm telling my people, prepare yourself. Ale Pan mówi, ja mówię swoim ludziom, przygotujcie się. Because this is your moment to shine bright. Ponieważ to jest wasz moment do tego, żeby jaśnieć i świecić. This is your moment to display my glory through your life. To jest wasz moment do tego, żeby przedstawiać moją chwałę przez wasze życie. This is the moment to open the hope to the hearts of the people that they have been waiting for. To jest moment, aby dać nadzieję sercom ludzi, którzy czekają na tę nadzieję. But the Lord is saying, my people need to prepare myself in Europe. Ale Pan mówi, moi ludzie potrzebują przygotować się w Europie. To jest czas, w którym ja nie pozwolę ludziom, aby siebie samych uwielbili. To jest czas, w którym to, co jest napisane w Biblii, będzie się wypełniać. Wszystko, co może być potrząśnięte, będzie potrząśnięte. Because you will receive a kingdom that's unshakable ale wy otrzymaliście to królestwo, które jest, nie, którego się nie da potrząsnąć. I Pan mówi, mówię moim ludziom, żeby przygotowali się na ten moment w Europie. I'm uniting my people with the same heart. Ja łączę moich ludzi poprzez to, że daję im to samo serce. I'm uniting my my people who have a true heart for for purpose and not their own agenda. Ja łączę moich ludzi poprzez to, że daję im serce, które chce wypełniać moje cele, a nie swoje własne. And those of my people and those of my leaders who've been pursuing their own agenda. I ci z moich ludzi, i ci z moich liderów, którzy dążą, gonią za swoimi własnymi celami. They will see how their own ministries will begin to crumble. Oni zobaczą, jak ich, jak ich własna służba zacznie pękać i kruszyć. They will see how their own lives will begin to fall apart. Oni, oni będą widzieć, jak ich życia zaczynają się rozpadać. Because the Lord is saying, I desperately love this continent. Ponieważ Pan mówi, ja desperacko kocham ten kontynent. And I've seen the destruction that humanism has caused. I ja widzę tą destrukcję, którą spowodował humanizm. Widzę tą destrukcję, którą powoduje takie demoniczne nauczanie w tym w tym w tym kontynencie. Ja usłyszałem wołanie moich ludzi, którzy nie mają nadziei i nie mają przyszłości. And the Lord is saying, I'm getting ready to do something that Europe has never seen. I Pan mówi, ja przygotowuję się na coś, czego Europa jeszcze nie widziała. And I'm inviting my people to be part of it. I ja zapraszam moich ludzi do tego, żeby byli tego częścią. That's why I'm telling my people prepare yourself to be part of what I'm doing in Europe. Właśnie dlatego mówię moim ludziom przygotujcie się na to, co ja robię w Europie. This is not the time to build your own ministry. To nie jest czas na to, żeby budować swoją służbę. This is not time to pursue your own agenda. To nie jest czas na to, żeby gonić za swoim celem. This is time to align myself with my purpose and my heart. To jest czas, aby stanąć w jednej linii z moim sercem i z moim celem. Many of you have been disappointed. I wielu z was jest rozczarowanych. Wielu z was jest rozczarowanych przez ludzi, którym zaufaliście. The Lord is saying, I wanted you to be disappointed. Ale Pan mówi, ja chciałem, żebyście się rozczarowali. Because you put your trust in man and did not put your trust in me. Ponieważ ufacie ludziom, a nie ufacie mi. But I want you to lead this, this I want this disappointment to lead you back to the source which is me. Ale chcę, żeby to rozczarowanie poprowadziło was z powrotem do źródła, którym ja jestem. I kiedy będziecie używać tego, tego bólu, który cierpieliście z powodu rozczarowania. To come back to me, to the source of all hope. Żeby wrócić do mnie, do źródła wszelkiej nadziei. And align your heart again with my heart. I kiedy w jednej linii ustawisz swoje serce z moim sercem. To przygotowujesz się na to, co ja czynię w tym kontynencie. The Lord is saying, don't worry about the shakings that are going on around you. Pan mówi, nie lękaj się tych, tych, tych wstrząsów, które będziesz widział wokół siebie. Nie, le, nie lękaj się tych wstrząsów, które będą działy się w sferze politycznej w Europie. Watch as corruption will be exposed in the European Union, exposed in the European Union. Ale obserwuj, jak nawet korupcja, jak zepsucie będzie wyeksponowane w Unii Europejskiej. Secret, Obserwuj, jak ja sprawię, że te rzeczy, które mówi się w sekrecie, będą ogłoszone publicznie. Pan mówi, celem tego wszystkiego jest to, żeby przygotować Europę na żniwo, które nadchodzi. Therefore I'm telling my people, prepare yourself. I dlatego mówię moim ludziom, przygotujcie się. Align your heart with my heart. Ustawcie swoje serca w jednej linii z moim. your own that you've been for so long. Zostawcie swoje własne cele i pomysły, za którymi goniliście tak długo czasu. The Lord is over the next few weeks. Pan mówi w ciągu najbliższych tygodni. I will release a new spirit of intercession upon my people in Europe. Ja uwolnię nowego ducha wstawiennictwa nad, nad moimi ludźmi w Europie. To nie będzie takie wstawiennictwo, jakie było w przeszłości. Kiedy ludzie mówią tobie, że musisz modlić się, żeby szukać mojej twarzy. It will be intercession that's born out of my spirit. Ale to będzie wstawiennictwo, które będzie zrodzone z mojego ducha. As my spirit will wake up my children in the middle of the night, they will begin to cry my tears. I kiedy mój duch będzie budził ludzi w środku środku nocy oni będą płakać moimi łzami. As my spirit will visit them at the workplace, they will drop their works and begin to weep my tears. Kiedy mój duch będzie nawiedzać ludzi w miejscu ich pracy, oni będą odkładać swoją pracę i będą szlochać moimi łzami. The Lord is saying I'm doing supernatural networking among my people in Europe. Pan mówi, ja tworzę ponadnaturalną sieć ludzi w Europie, moich ludzi. Ja zgromadzę w ponadnaturalny sposób ludzi w tej sieci. I oni nie będą przyciągani przez wielkie konferencje z wielkimi mówcami. They will not be drawn anymore by the power of men. Oni nie będą przyciągani już więcej poprzez siłę ludzką. They will be drawn by my spirit for an incredible purpose. Ale oni będą przyciągani przez mojego ducha, którego daję im do moich niesamowitych celów. And those who have ears they will hear. I ci, którzy mają uszy, będą słyszeć. And those who have ears they will abandon their own ways. I ci, którzy mają uszy, porzucą swoje własne ścieżki. But there will be those who will not listen. Ale będą tam także tacy, którzy nie będą słuchać. There will be those who will continue their own religious games. Będą tacy, którzy będą dalej grać w swoje religijne gierki. There will be those who will say, the Lord told me to do this, but it will be their own hearts. Będą tacy, którzy będą mówić, to Pan kazał mi to zrobić, ale to będzie ich własne serce. And they will continue to organize big events. I oni cały czas będą organizować wielkie eventy. But these events will be lifeless. Ale te eventy nie będą miały w sobie życia. Because what I am doing by my spirit is very different. Ponieważ to co ja robię przez mojego ducha jest bardzo inne. I'm networking my people together supernaturally. Ja będę gromadził moich ludzi ponadnaturalnie w tej sieci. They will be connection of hearts. Oni będą połączeni poprzez serca. Personal agenda will not be important. I ich osobiste cele nie będą ważne. They will all hear the same voice. Oni wszyscy będą słyszeć ten sam głos. They will hear the voice of the Holy Spirit calling them to be part of the harvest. Będą słyszeć głos Ducha Świętego, który wzywa ich do tego, żeby byli częścią żniwa. And the Lord is saying there are people that are not known today. I Pan mówi, będą tam ludzie, którzy dzisiaj nie są znani. Ale jutro będą częścią tego, co ja robię na tym kontynencie. Są ludzie, którzy są znani, którzy są sławni w chrześcijańskim, w duchowym świecie na tym kontynencie. But tomorrow they will be history ale jutro będą należeć do przeszłości, do historii. Because they've not aligned the heart with my heart. Ponieważ oni nie ustawili swojego serca w linii z moim sercem. And I'm inviting my people to prepare themselves. I ja zapraszam moich ludzi do tego, żeby się przygotowali. I nawet przez najbliższe cztery miesiące wiele moich dzieci będzie miało sny prorocze. And all these dreams will be like pieces of a puzzle. I wszystkie te sny, każdy z nich będzie częścią takiej układanki. They will begin to share these dreams. I oni zaczną się dzielić tymi snami. I te sny będą połączone i powstanie z nich piękny obraz. And as these people begin to share their prophetic dreams. I kiedy ci ludzie będą dzielić się tymi proroczymi snami. Suddenly the pieces will fit nagle okaże się, że wszystkie te elementy do siebie pasują. It will not be one man having the whole picture. I to nie będzie jeden człowiek, który ma cały ten obraz. It will be my children bringing their pieces together. Ale to moje dzieci przy, przy, przyniosą każdy po elemencie i połączą te elementy w jedną całość. I kiedy zaczną mówić i dzielić się ze sobą tymi proroczymi snami. I'm raising up people who have the gift of prophetic dream interpretation. Ja będę wzbudzać ludzi, którzy będą mieli obdarowanie w interpretacji, w interpretacji proroczych snów. I ci z was, którzy byli w przeszłości używani do tych celów. Ale dar z powodu rozczarowania może usnął w was. Pan mówi nawet teraz. I'm reawakening this gift. Ja budzę ten sen do życia. ten dar do życia. And those people who I've called to understand prophetic dreams and symbols. I ci ludzie, których powołałem do tego, żeby rozumieli prorocze sny i prorocze znaki. Ich serca na nowo zostaną pokrzepione przez mojego ducha. I to pragnienie będzie znowu silne w ich sercach. Pragnienie, żeby zrozumieć prorocze przesłanie poprzez sny. I ja połączę tych ludzi razem. And my dreams will be put together. I te wszystkie sny będą połączone razem. And there will be a beautiful picture. I powstanie piękny obraz. It will be Christ exalted over Europe. To będzie Chrystus, który jest wywyższony nad Europą. This is the picture that I'm giving my people. To jest obraz, który daję moim ludziom. But the Lord is saying, remember, you have to prepare yourself. Ale Pan mówi, pamiętaj, że musisz się przygotować. By aligning your heart with my heart. Poprzez to że staniesz, umieścisz swoje serce w jednej linii z moim. By not asking me to bless what you are doing. Nie przez proszenie, żebym pobłogosławił to, co ty robisz. But by crying out from the depth of your heart. Ale przez to, że z głębi serca będziesz wołać. For my kingdom to come and my will to be done. O to, aby to moje królestwo przyszło i aby moja wola się wykonała. And those who have this heart cry will be aligned with my heart and my purposes. I ci, których serce będzie to wołało, tak wołało, oni będą będą w jednej linii z moimi celami. And they will be used powerful in my kingdom. I w sposób potężny będą używani w moim królestwie. There is a shift coming to the Christian world in Europe. Nadchodzi zmiana do duchowego świata w Europie. And no man will be able to stop this shift. I żaden człowiek nie będzie w stanie powstrzymać tej zmiany. Because the Lord is saying I've wept so many tears over this continent. Ponieważ Pan mówił, że powiedział, że przelał już tak wiele łez za ten kontynent. Wypłakałem tak wiele łez za narody zgromadzone na tym kontynencie. Ale Pan mówił, rzeczy się zmienią w świecie chrześcijańskim na tym kontynencie. The famous Christian leaders will not be famous anymore. Znani przywódcy chrześcijańscy już nie będą znani. Those who've pursued and built their own kingdoms. Ci, którzy szukają i gonią za tym, żeby zbudować swoje własne królestwa. Ci, którzy zbudowali wieże i umieścili swoje własne nazwy, swoje własne imiona na tych wieżach. Oni staną się nieznaczący bardzo szybko. But there are those have never decided to build a tower. Ale są też tacy, którzy nigdy nie pragnęli wybudować wieży. Oni pragnęli wybudować przybytek, w którym mój duch będzie zamieszkiwać. Those are the ones that will be of significance. Oni są tymi, którzy staną się istotni. Ponieważ ja Pragnę takiego przybytku, w którym mój Duch Święty będzie mile widziany i będzie czuł się jak w domu. Watch as things in Europe are about to shift. Obserwuj, jak rzeczy w Europie zaczną się zmieniać.